You know, in England, we have a saying, Bob's your uncle. But I guess today, we shall say, Boots is your uncle. You see, Taguchi, no matter how good you think you are, you're always just another numpty. You got outsmarted tonight by the best, and there's no shame in that, because guess what? That makes it five victories in a row for the villain. Is it five or is it four? No, four. Bollocks. Four victories. You can edit out, right? Edit? Thank you. Four victories in a row for the villain. You might as well call this the Numpty Hunter streak. Oh yeah, you've heard of Goldberg. You've heard of the Undertaker streak. That means nothing. Four victories in a row. Yeah, smoke on that. Numpty Hunter, Will Osprey, junior champion, I know you can feel it. I know you're getting anxious. I know you're getting scared because I'm getting closer and closer to winning the best of Super Juniors. And let it be known, Will, when I do, I will beat you for that junior heavyweight championship. And even more importantly, Will, I will break your fucking neck. Thank you, Boot. あ知ってるやつだあれ知ってるやつ靴脱げるの知ってるやつだよあれあれだあいや俺よりトップ、トタップ見逃したのは見逃されたのはあ しょうがないしょうがないしょうがないとしてその後だその後紐紐はうん足首取りに行って紐は緩いのが、うん、分かったんだから、うん、引っ張ったら、うん ちょっと強く引っ張りすぎだうわ見たことあるやつだカートアングルとエディ・ゲレルでしょ見たことあるやつだエディ・ゲレルもエディ・ゲレルも仕様の靴を履いておきながらエディ・ゲレルもあれを食らってしまうなんて何でしょう何なんでしょうわあやられたやられた うわ終わり終わり終わりです終わりですようわこれで終わりかうわ引っ張んなきゃよかった靴引っ張らなきゃよかった引っ張んなきゃよかった最後引っ張んなきゃ決まった引っ張んなきゃ決まったんだうわ、うん、一回引っ張って、うん、大丈夫だった大丈夫だったから、うん もうちょっと真ん中持っていこうと思って引っ張ったら抜けちゃったやられた、抜けない抜けないと思ったら抜けた、はあ、抜いちゃった、はあ、抜いちゃった、はあ、抜けないなと思ったら抜いちゃった、はあ、抜いちゃったよ、はあ、くそ抜いちゃったしょうがない抜いちゃったもうしょうがない、はあ、抜いちゃったもうしょうがない ちゃったら、えー、何されてもしょうがないお前のめ込まれ、えー、お前のめ込まれてもしょうがないよ寝ちゃったんだもん、はー、くそ、まだそうねまだ明日もありますけどはいはい誰よりも早く今この時点から 来年に向けて調整に入ります来年の調整に入りたいますいや1年かけて、はい、1年かけて90キロから87キロへ落とします、はい、1年あれば大丈夫でしょう 3, 3キロ落ちるでしょうよしよし切り替え抜いちゃったものはしょうがない